Sziasztok gyerekek, ma bele is vagyok lépve autószor titkos pályába, tudjátok mert Mivel be, be, annyit kellett bejönni a CEAT, és becsináltam mindenemet. A Mario menübe kellett azt bejönni a CEAT, és akkor így becsinálódott mindenünk. Becsinálhatjuk mindenünket, így rá kell kattintani a csillagra, és akkor mondjuk becsinálódik. És ez nem online van, ez nekem le van töltve. Csak linket nem fogok leadni. Hát gyerekek, szóval bosszátok ki a kurva picsába ezt a gémet, mivel ez annyira hát, tökösen picsásan szar, hogy bassza meg a telébe baszott kurva picsája. Hogy annyira büdösen rossz ez a pálya. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Mário, te hülye vagy? Mit csinálsz egyáltalán? Mário! Mário! Mondtam, hogy Mário. És akkor így át is változtam én. Should I use the level select code when a need arises? Some of you said I should use the level select code, and some of you, one of you said that you understand That's the level select code. Either use the level select code. that Gyerekek, csináltok? Mi, mit csináltok itt? Fölemellett titeket az eldobom a picsába. Na gyerekek, megmutatom nektek, hogy ezt hogyan kell megcsinálni, Megbosszni. Seven zones now. Now, some of Hát, itt vettek, ide be kell érni az a célt. Mondjuk nekem most úgy van beállít, be kell csinálni. Teszik, becsinál baj. rámegyek, és teszik, csinálod, hát is föl az egész kicsizálod. Csak sajnos gyerekek ezt úgy lehet megcsinálni, hogyha elmentitek valahogy. ezt így lehet. Ezt majd akkor nézzük. Ezt... Mi az? Oh, milyen majot fingottam. Ez nem volt nagy. Én ennél ezerrel nagyobb volt. Ja, de max a bolynak nem Igen, hát akkor így Már csak ki kell vinni nekünk egy pályát, és akkor... Monday. Hey, what's up everyone? Come on, my No, my go sotí Let's play on Hedgehog Pretty So last time we did Hilltop Zone, and now we are here on Mystic Cave Zone. So this is one of the darker stages of this game. Jeez, what did Tails already get screwed over? Freaking lovely. Anyway, section around here to where you can get trapped. And, uh, this Jaj, jaj, jaj, ty brać! Mów to, Helena Eszik! Jaj, jaj! Ja nazwam... Uuu, dzięki. I have a lot of memories with the stage, mostly because I would always fall into that bottomless pit, though I never did actually get stuck under there. And look at this, look at this! Kevin'in chili pop'ini tartibdimi deb sallamadi sallamashadi Yeah, I never really had any terrible, terrible memories of that Bumble City because since I was, uh, since I lived did some good stuff down there for like an endless <laughs> amount of time and all that. But, uh, I always do remember playing this stage a lot. megölnek. Tessék már csak 6 eh, perc percen egész videóban. Jaj, ne már, ne már! Hát köszönjük. Most én is össze. Mennyi? Na! paranormál jelenségek történtek ebbe a modba. Na, és akkor mondjuk azt, szigéni, megcsináltak ezt a küldetést. Hát látjátok Soben. És akkor ez aznat csinálja. Látjátok mondjuk most így. Megcsináltunk a pályát. És tessék! Hát mindent elmentek. Maximum 64 csillag és 64 csillagos pénz. Annyi. hogy gyerekek annyi kell ebbe a videóba hogy mindent megcsináltunk most már komolyan. Már csak itt ki kell nyitogatni a kicsi ajtókat, akkor leszünk teljesen kész. Ja, ezt már kinyitottuk. Azt gyerünk. I, I know it's coming up somewhere around here, and it's nem, nem baj, gyerekek, meg folytatni fogom ezt a sorozatot. Csak most már sajnos el kell búcsúznunk ettől a Mario 63-tól. Most fog jönni a Mario 64 és hogy, hogy ti is búcsúzzatok el ettől a videótól, mert most már SM634-re mondtam videók lesznek. Kivittek SM63-at teljesen, és akkor most már meg lett nekünk, 36 élet, mindenhova mehetünk. E, Mr. Trolloló. ezt, ezt a videót is feltöltöm a YouTube-ra. Look at that. Oh, look at that, we're back. So, I guess Sonic died right there. I went to just go, <laughs> I didn't make a sandwich after all, but I went to go get a glass of water, so. I don't know. Minda nera tattoo sentito. Sentito ubo. So hard to make sure I didn't fall into that bottomless pit. I was just like, oh my gosh, this is bull. It's a bull crap. Máriainak már a Mária 64-el fogunk foglalkozni. Azt, az is remélem, hogy 60 FPS-re fog menni. Hát gyerekek, nem bírtok felvenni mindet egy videóba. Megpróbáljuk még. Now, oh, oh now it's just like now I'm trying not to turn at some point, and just like, oh, he's amazing. What's that again? jacket? köszönök itt tőletek már. Nagyon jó videó volt Végre kivittük ezt a gémet most már mi vagyunk Team szakolomok. Te a Sokolomok. Szül!